Peggy 16. なさんこんにちはモンスターハンターワールドアイスボーンプロデューサーの辻本です、えー、今回も、えー、皆様にアイスボーンのゲームの情報をお伝えしたいと思っております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 has the power to obliterate ecosystems from their very foundation. <clears throat> we must stop it no matter the cost! You've seen it? It was long before the first fleet was dispatched. There was an explorer searching for the new world. <laughs> I hoped our paths would cross again. Old Everwarm. Is this... about Valkana? We need the Dragon Razor ready now! discovered unnatural fault lines all over this place. This all points to frequent seismic action throughout the area. Wait a sec. <sighs> the old Master. This may be a fifth fleet assignment, but your master left you something to find. If you don't chase that truth, and it will be lost forever. Come with us. Hunters fight hard, and stay smart! Hey! It's real. はい、えー、というわけで今見ていただきました映像の方ですが、えー、今回ですねあの映像って結構ストーリーの方のの、えーと、シーンも多かったと思いますので、えー、先ほど出てきた映像の中の説明させていただきたいと思っておりますので、えー、まずはですね、えーと、ストーリーのところで話せる範囲で話していただけたらと思いますので、は <laughs> いうん、話せる範囲で。そうですね <laughs> まあ、今回は、えっ、と、ストーリートレーナー第2弾ということで、えー、もう少しそのお話に、えー、踏み込んだ形で まあ、前回はま受付嬢だったんですけど今回はまあフィールドマスターであったりこうイベルカーナがどう関わってくるのかみたいなところがまあ少し感じてもらえるような PV になってると思いますね。ワールドの時よりもあのカットシーンとかでも、うん、いろんな NPC とかももちろんもちろん自分もです、はい、はい、入ってるシーンも結構多いですよねね。そうですねワールドの時はどうしてもあの世界観をえー、すごい重視して説明したくちゃいけなかったので、まあ、なぜ新大陸が えあってとか調査団って何をしている人たちなのみたいなのを結構、えー、物語入れてたので、まあ、今回はあの、まあ、そういったことは基本的には、えー、説明できてるので、えー、もう少しこう各キャラクターのバックボーンとか、まあ、そういったものに触れれるような、えストーリーにできたらいいなと思って、まあ、今回はま受付嬢であったりフィールドマスターであったりちょっと調査班リーダーが今度成長していくようなお話も盛り込まれてますのでちょっと見どころになるかなと、うん、はい、思っております。はい、はい 次はですね先ほどのプロモーション映像にも出てましたモンスターの紹介をしたいと思います、はい、えー、まずはこのモンスターブラッキリオス、えー、モンスターハンタートライ G で、えー、初登場した、えーまあ、その時のメインモンスターとなりますね基本はこう青い口角を持ってる、えー、モンスターなんですけど前足の先端と頭部にこう緑色の光る、えー、物体があると思うんですあれ粘菌なんですよ でこの年金っていうのが特殊で年金を付着させることで、えその年金が活性化して爆破するっていうその何て言うかなそういう年金と共存しているモンスターですね過去のブラキディオスってとこはもちろん、えーと、備えたまんま、えー、いくつか新しいアクションを追加してましたりとか年金アクションによって爆発する時間がちょっと違ったりとかするので ことこう過去ね裏切りオスとこやり合って俺はもう裏切りオスマスターだぜみたいなハンターもちょっとそのまま一筋縄でいくかしらっていうところはちょっと楽しんでもらえればなとちょっと足をね絡め取るようなもんもたまにそうですねちょっとこっちこっちの方から出る、はいはい、やつね年金は、はい、そうなんです、はい、なのでまあ今まで以上にちょっと立ち位置を気にしながら、ね、立ち回ってもらうっていうのが、はい、まあ、今回のワールド仕様のフラグディオスになっております。はい はい、えー、次はですねベリオロスとなっておりますベリオロスはですねモンスタートライの時に、えー、登場したモンスターですねはいえっ、ー、とまあ白い飛竜で表情でもすごい、えー、素早い動きをする、えー、特徴的なモンスターですねあのスパイクを使ってこうフックにして、えー、表情でも自由自在に動いてくるっていうモンスターですえっ、ー、とアクションの方はあのもともと独特のテンポ感がある生徒とのこう緩急を使い分けてくるモンスターで えー、その辺はあのしっかりと再現してますしモンスター側もモンスターハンターワールドなんで環境利用をしてくるような壁を使って攻撃をしてくるようなアクションがあったりとか最初結構手強かったりすると思うんですけどしっかりとこう V 破壊を狙っていって攻略していってもらえればそうですね狩猟できるんじゃないかなと思います次はですね前回のプロモーション映像でディノバルド紹介させていただいたんですが今回の映像の中にですねなんとディノバルドの亜種 そうですこちらの方が収録されてますので、えー、そちらの説明をさせていただきたいと思います。まあ、シリーズ初登場となるアッシュですね、うん、ディノバルドってあの尻尾がすごい特徴的ですよね今回アッシュはですね、うん、えー、まあ、正気の谷 に順応したリノバルトという形で、えー、アシュとして設計させてもらってますね、はい、通常種の方のリノバルドが、ま体験をイメージして作られたモンスターなんですけどリノバルドアシュの方はタチをイメージした、え重粒種のモンスターにしておりまして尻尾に腐食性の強い結晶がついている状態だと,、えーと、ちょっとまあ範囲の大きな攻撃で投ぎ払ってきてハンターの方の防御力をダウンさせるような属性を付与している それを食らわないように立ち回ってもらってネモンスターの側がこう尻尾を研いで立ちになると今度まあ素早いこう点を攻めてくるような攻撃をしてくるので、まあ、そこで防御力ダウンを食らってると結構大ダメージるたいな。感じのモンスターなんでそこもうまくその防御力ダウンにならないようにしつつ、えーと、とがれた時もうまく立ち位置を考えながら、えー、攻めていくような戦い方立ち回り方をしてもらえればなと思いますなのであの尻尾を研いだ時っていうのが一番実は 強力な状態になりますのでえその時間をいかいかにこうしのいでいくかみたいなところが、まあ、ちょっと、えー、通常史とは違うゲームデザインになっております今回はですね「デノバルト・アシュ」の方を紹介させていただきましたが一部もうあの公開されてる、えー、アシュもいますけど、えー、他にも、えー「モンスターハンターワールド・アイスボーン」には、えー、アシュ登場しますので、えー、ご期待ください。はい、えー、そしてですね今回の映像の一番最後に出てきたシーンありましたね、はいはい、あれ皆さんかなり気になってると思いますが あのモンスターはですね実は今回のアイスボーンから登場します新モンスターとなっております、えー、名前がですねネロミエールという名前のモンスターでして、えーと、これちょっとあんまり詳しいことは言えないんですけど軽くだけ紹介してもらえたらはい水を使う古竜ということで、まあ、古竜をテーマに今回やっぱ描きたいっていうのはワールドからずっとあって、まあ、氷の古竜としてイベルカーナを描いていろんな属性の古竜出したいっていうのがあって えー、水の交流っていうのを今回、えー、やりたいねっていうことで、えー、挑戦してます遊び応えのあるモンスターになってますので、うんはい、えー、期待しておいてもらえたらなと思います。はい、はいはい、えー、そしてですね PV の中で少しシーン出てましたけど新たな獣人族としてボアボアという、えー、キャラクターが出てきますまあ伊鉄にもやっぱ獣人族いますまあよくよく見てもらうとこう毛皮みたいのかぶってる頭にねであれ実はポポの毛皮でして、でポポのようにこう 自分を大きく見せて、で、えーと、より自分の強さを誇示してるっていうような、えー、獣人族になります。まあ、独特の文化を持ってましてハンティングがうまい、まあ、強い生き物とかハンティングがうまい人とかっていうのを、まあ、尊敬するというか、えー、評価するような文化を持った、えーと獣人族なんで、まあ、そういう部分でちょっとハンターと交流を深めながらいろんなクエストクリアしたりとかしてもらうことで仲良くなっていける お話になります。すね、はい、えー、というわけではあの今回はボアボアというあの渡りのいてちで出てくる新しい獣人族 えー、紹介させていただきましたけど他にも獣人族がいてしかもこの、えー、前紹介したモンスターライド、はい、こちらは、この獣人族との関係っていうんですかね、はい、そういうのがすごく影響するって聞いてますけどはい、でそれぞれの獣人族と交流を深めていくことで自分の連れているお供がモンスターの乗り方を教えてもらえるとでしっかり各地のこう獣人族と仲良くなってもらえればと、うん、うん、指笛が使えるようになるそうですねライドコードの指笛が使えるようになります、ね はい、えー、次はですねえ今回の「モンスターハンターワールドアイスボーン」のメインモンスターとなるイベルカーナ、はいはい、こちらのあんまりあの今も説明できてなかったんですけど、はい、今回は、えーと、と今までよりはちょっと詳細に皆さんにお伝えしたいと思っております、はい、イベルカーナですね氷を使います特殊な氷の使い方をするんですけど基本的にはこうブレスで吐いたりっていうような形でこう冷気を吐き出すんですけど、まあ、それがいろんなものにこう当たった場合 そこにこう氷柱のようなものがこうわーとできるんですねその氷柱を利用した遊びっていうことが結構展開される農作になりますねイベルカーナ自体がこの、あの映像をご覧いただくと分かるんですけどあの氷をね体にまとうんですよでこの氷をまとってる時っていうのはイベルカーナが自分の力をこう使いこなせる状態になるのででこれをまあなんとか抑え込みたいっていうのがまあハンターの立ち回りになってくるかなと思うんですけどこのまとってる氷をこう攻撃して剥がしていくことでその リベル感のこういう能力を抑えていくことができるんで、えー、そういうところをこう意識しながら立ち回ってもらうとちょっとこう攻略に糸口がつかめるようになるんじゃないかなと思います今回ご紹介できるモンスターは以上となりますが、えー、まだですね公開されてないモンスターもいますので、えー、今後の情報にご期待くださいそれではここからですね、えーと、とモンスターハンターワールドアイスボーンの発売日に配信されますタイトルアップデートの え内容のご説明と、えモンスターハンターワールドからの変更点を、え皆さんにお伝えできたらと思っております。えこちらのですねあの量も多くなりますのでこの後、え藤岡、え市原の両両ディレクターから、えご説明させていただきたいと思っております。えー、こちらの内容ですね一部ゲームの方の調整が入る部分もありますが、えー、よりですね、えー、この「モンスターハンターワールド」え楽しく遊んでいただくように、え開発の意図も え交えてご説明させていただきたいと思いますのでぜひご理解のほどお願いできたらと思いますアイスボーン に、えーとまあ、アップデートされるワールドがアップデートされた場合にやっぱりあのマスターランクっていうのが足されることになるのでマスターランクをまあ有意義に遊んでいただくためにも、えーと、いろんな部分でちょっと調整を入れないといけないと、い、った部分がやっぱ、えー、少なからずもありますので、まあ、その辺り、えーと、今回できる限り公開してい、えきたいなと思っておりますと。はい 武器の、えー、使用の方の説明、えー、をさせてもらおうと思います既存の、えー、使用の方にも、えー、っと一部調整入れてますんで、えーまあ、アイスボーン踏まえての、えー、調整になっているので、はい、インパクトのある、そうですねえー、内容になっているとは思うんですけども、まあ、マスターランク、えー、に向けてちょっと遊び心地を担保したいというところで、はい、えー、今回調整入れていますまず大きな コンセプトというか、調整のコンセプトみたいなところがありますので、はい、その辺り少し市原の方から、はい、はい、説明してもらいますモンスターワールドアイスボーンで、えーと、全体的にこう調整をかけるにあたり、えーと、と2つ、えー、大きな えー、部分を注意しながら調整を入れさせていただいておりますで、えーと、1つは、えー、属性武器っていうのが、えーと、比較的有用性が低かったところがありましたんで、えー、その属性武器の有用性を上げる施策と,、えーと、アイスワンが追加されることで、まあ、より上位の武器、えー、上位の防具スキルっていうのが出てくるので、えー、その辺のならしを行っておりますで、えー、とこの2つを、まあ、全体的に、えー ゲームバランスの調整という形で、え手を入れさせていただいております。まあ、少しワールドの方でもあの無属性武器に終盤偏ってしまう部分っていうのがどうしてもあって、まあ、モンスターだってやっぱあのいろんな属性があってモンスターの弱点があったり、えー、プレイヤーの、まあ、優位になる属性不利になる属性みたいなものがいろいろある中で、えー、まあいろんなゲームデザインしてるんですけどちょっと、えー、ワールドの方は終盤無属性に 偏ってしまったかなという部分が一部あったので、はい、まあ、その属性遊びっていう部分をなるべく幅広く、はい、えー、皆さんにも楽しんでもらいたいっていうので少し調整を入れております。はいでえーと、とちょっと細かい部分にはなるんですが、えー、全体的な、えー、調整箇所のご説明をさせていただきます。はい はいえーと、まずはその全武器に影響するお話なんですけど、えーと、属性の上限値ですね、えー、スキルを、えー、乗せていった時に、えー、どんどん、まあ、属性の攻撃力って上がっていくんですけどその属性の上限値っていうところに、えーとまあ、キャップがかかってた部分があったので、えそこをちょっと解放しております。まあ、スキルで上乗せしていて、まあ、属性値がどんどん上がっていった時の上限っていうのがぐ と引き上げられていると、ね、スキルビルドをこうしっかりとやっていく中で、まあ、属性をどんどん積んでいった時にそのスキルがしっかり生きる形の調整を行いましたはい、はい、では、えーと、そういう形で属性周りの、えーと、性能の引き上げを行ったのに伴いまして、えーと、と武器の威力値ですね各武器のアクションの威力と,、えー、とその威力を踏まえて武器の全体のバランスの調整も、えー、行わせていただきました したまず体験に関してからなんですけど、えーとまあ、今回新しいアクションで、えー、ため切り新ため切りの出せるまでの手順っていうのを、まあ、ある程度詰めることができるようになったので全体的なそのダメージ値を出しやすくするために主にため切り1と強ため切り2段階ですね威力とあと属性ダメージの補正状態上のダメージの補正をちょっとずつアップしておりますで、えーと、合わせて新ため切りの方なんですけど、えーと、こちらは、えーと、と威力と V ダメージの方をちょっと下げさせてもらってまして で、えー、属性値の方だけはプラスさせてもらってますで、えっとまあ、体験の立ち回りとしてため回りを規定に立ち回ることになるのでため切り派生のアクションの方を取り回しやすく調整入れさせてもらいましたため切り以外の部分では、えーと、飛び込みなぎ払いと,、えーと、あと強なぎ払いの方ですねこの辺の属性値状態異常補正値だったり、えー、まあ、威力の方もわずかにアップさせております対して、えーと、とジャンプ切りの方が前回ワールドの方ではちょっと強かったっていうところがあったので、えー ジャンプ切り回りは、えー、威力値を下げさせてもらっておりまして代わりにとのり状態からの攻撃ですねとのりダウンを取るまでの攻撃を威力値を上げてますので、えー、りにいければダウンは取りやすくなるような形の調整を入れております細かいところですが、まあ、スライディングからの攻撃とかも属性補正値状態上値の方をわずかにアップさせていただいております太刀に関してなんですけど見切り切りの方なんですけど、まあ、見切り切りのアクション自体がかなりまあ強いアクションになってますので、えー ー、判定時間の方を少し短縮させていただいたのと、えー、入れ口自体をわずかに下げております。たちはまあ基準切りの方がまメインの攻撃手段になってくるかなと思いますので基人切り3の1ヒット目と2ヒット目の威力を少し上げさせていただいております、えーとまあ、レイピーゲージを上げていく時にこの辺の攻撃を当てていくことになるので、えー、ベースのダメージアップという形の調整を入れさせていただいております、はい、 森成功後の、えー、4連切りの、えーと、モンスターの頭部に対する4回目の攻撃の威力がダウンしますワイスボーンの方で追加するアクションも踏まえて、うん、まあ、全体的には非常にバランスを取ったつもりではあるので、うん、どちらのアクションも踏まえて、えー、武器を使っていただければなと思っております、はい、創の方がちょっと全体的に下方修正 を行わせていただいておりますやっぱ手数が多い双剣が、まあ、こういうスキルビルドによって属性値が上がっていくことでかなり跳ね上がっていく、はい、えー、仕様に、えー、マスターランクにはなっていますので、まあ、そこで、えーと、属性遊びスキル遊びをしていただいて、まあ、この元地をどんどん上げていってもらうといった感じが、まあえー、遊び方としてはすごく理想だなと ということで今回ちょっと思い切った数値をで調整させてもらって、ねえー、さらにその、はい、アイスボーンの方で追加される、えー、とスキルの方にもその、まあ、連撃的に手数を、う当てていくことで属性値が上がっていくような新スキルっていうのをご用意してますので、うん、まあ、その辺との組み合わせっていうところもありまして下げさせていただいております、はい、ではハンマー ですか、はい、は、はい、そうですね、はい、ハンマーの方は、えーと、情報修正を行わせていただいておりましてため系の攻撃の気絶値の方を、えーと、上げさせてもらいました役割としては、えーと、と3を取っていく形の武器なので、うん、えー、その武器種の個性が生きるような形に調整を入れさせていただいております、はい、終了部への方ですが左右の分回し攻撃をちょっと出が速くなるように調整入れさせていただいておりまして、はい、えー、と後方攻撃の方の火力も上げさせていただいておりますで、えーとまあ、演奏効果と えー、笛を持って、えーと、ちょっとモンスターと立ち回るっていうところも可能なように調整を入れさせていただきました、新アクションと合わせてねそうですね運用してもらうとかなり立ち回りしやすく調整されていると思います、はい、はい、では次 スラッシュアックスですねスラッシュはい、スラッシュアックスについては新アクションの方で斧強化が入りましてスラッシュアックスの武器自体が、えーとまあ、斧と剣を切り替えながら立ち回ってほしいというコンセプトの武器なので全体的に剣側を多めに威力アップを入れております、えーまあ、斧の方もちょっと使いにくかった部分とかは調整を入れさせていただいておりまして全体的なベースアップ底上げを行っております切り下がりのモーションが、まあ、使い勝手はあまり良くなかった ったので、えーと、ちょっと情報を攻撃しながら、うん、あ切り下がるようなアクションに変更させてもらってます、はい、あのまあ、ちょっと打点の高いところ、はいはい、尻尾だったりとか、うん、狙いやすいアクションに変更させていただきました、まあ、今までの分っていうのは、まあ、距離的にも担保されてる状態で、ねはい、まあ、上が追加されて、はい、ちょっと切り上げで、まあ、多少高いところにも当たりやすく、はいなっていると。 はいですかね、まあ、変形切りだったりとか斧の叩きつけだったりとかっていうところを攻撃力を少しアップさせていただいておりましてで、えー、とその他の部分でいうと属性解放の爆発の威力だったりとか、えー、強属性瓶を使った時の属性ダメージの強化だったりとか属性解放フィニッシュの爆発の方とかの威力の倍率を上げておりますはい、えー、続きましてチャージアックスなんですが、えー、と立ち回り的に、えー、超高出力を打つだけが正解みたいな形の武器になって ってしまっているところがありましたので高出力の方の威力を少しダウンさせる代わりに小野状態剣状態の通常の攻撃側の威力値の方を全体的に上げさせてもらっております強属性瓶使用時の超高出力属性解放儀属性解放りの爆発の属性補正を少し下げてるんですけどこれ当てた時の、えーと、と爆発の当たりの間隔をこうグッと密集させる調整を入れてるので、えーとまあ、今まで以上に狙った場所に当てやすくはなってる るのでそういうところをちょっと触ってもらって確かめていただければなと思います。 はい、えーと、次に総中根ですが、えーと、総中根の方はジャンプと新切りの方の威力を少しだけダウンさせてもらってまして、えーと、代わりに乗り地区石地の方をアップしております、まあ、小中根が乗りを狙っていく武器っていうところがありますのでそのように調整入れさせてもらいました乗り移動の攻撃のところのダメージの方も全体的に上げさせてもらっておりますとさらに両中ボーナスの方も全体的なアップを行いましたのでご確認いただければ ばと思います。 はい、えー、次に弓ですが、まあ、他の武器種と比べるとやはりちょっとダメージが出すぎているところがありましたのでちょっと全体的な下方修正の方を行わせていただきました具体的なところでご説明しますと通常うちのレベル12が、えーと、V ダメージ属性補正値ともにダウンしております通常うちのレベル34は、えー、属性補正のみダウンしております矢の数が、まあ、3本4本と飛ぶのでそれに全部乗っているという形になってたのでその辺を調整入れさせていただ ただいております号車の方もレベル12は V ダメージ属性補正値ともにダウンレベル3レベル4の号車についても属性補正値の方を少しダウンさせていただいておりますで、えー、局車の方は、えー、全体的に季節値の方を下げておりますはいえーと、竜の一夜の方はレベル12が、えーと、固定ダメージ値のダウンと、えー、V ダメージ属性補正値の方を少しダウンしております竜の一夜レベル34は固定ダメージ値を少しダウンさせて V ダメージ値の方も少し ダウンとなっております壁登りからの射撃の方もレベル34は威力値をダウンさせており固定ダメージ値 EV ダメージ値の方もダウンしております えー、壁登りのレベル4の射撃については属性補正値状態上補正値も少し下げております弓に関しては手数というよりも1回発射されるごとに、まあ、4発5発と矢が当たってその全てに倍率がかかってしまっていたので、はいはい、えー、その辺も踏まえてちょっと弓の方も下方修正させていただいております防眼の方も一部、はい、ねえー、調整を行っている仕様がありますので、はい、ちょっと説明しましょうかね、はい、段の方なんですけど、えー、三段の方が、えーとまあ、上下、えー、左右の幅はしっかり取ってたんですけど上下 減の幅がちょっと、えちっちゃくて当たりにくいっていう状況があったんで状況の幅広げさせてもらっております。はい拡散弾についてなんですけど、えーとまあ、弾が上昇中に、えーと、モンスターに当たってしまってその場で爆発してしまうっていうのがちょっと使いにくいっていうところがありましたんで、えー、上昇中は、えーと、と当たりがない状態で下降中に、えー、当たると小爆弾があ出て爆発するような形の挙動の変更を入れております。 はい、えー、と次に、えー、とライトボウガンヘビーボウガンの、まあ、弾に関しての威力のお話になります属性弾の方についてなんですが火炎弾水冷弾氷結弾電撃弾の方の物理の方を少しアップさせていただいておりまして属性補正値の方がちょっとまあ暴れてたので少し下げさせていただいておりますヘビーボウガンに関してのみですが特殊弾の再利用までの時間を少し短くなる調整を入れさせていただきました 次はスキルについてですね、はい、防具に紐づく大事な部分なので、はい、その辺の調整した内容を紹介させてもらいます、はい、はい、とスキルの方を、えーと、いくつか調整させていただいておりまして有用性の低かったスキルっていうのを調整仕様変更を行っておりますと毒属性のスキルに関してですけど、えーと、今までは毒になっている時間を短縮するっていう形だったので毒になった時に食らうタイミングがずっと同じなのでスキルを重ねても、えーと、と解消するまでに食らうダメージは 変わらなかったんですけど、えっと、今回そのどこから間隔を伸ばす形に仕様変更しているので、まあ、早めに回復薬を使うと被害が少ないというような形のレベル1とか2とかでもスキルの恩恵が受けられるような形に変更しております体力少ない時とかねそうですねちょっと間に合わんみたいなところがもうちょっと、え軽減できるかなといった感じですかね。です。はい、次気絶耐性なんですが、えー、レベル1 2に関して 30%60% のところを 60%90% に、えー、情報修正しております。はい はい、はい、で、えー、腹減り体制の方ですが、えー、こちらも、えーと、レベル12が、えー、30%60% だったところを 50%100% という形の情報修正を行っております、はい、で、えー、防御力ダウン体制、えー、こちらが、えーと、レベル1レベル2が3060%だったところを 50%75% に情報修正してます、はいえー、属性やられ体制も同じくレベル12が 30%60% のところを 50%75% に、はい、上げております、はい、昆虫 情報の達人の方も、えーと、レベル12で情報修正入れております、はい、整備に関してじゃあまあ相違が今回装飾品を入れるようになったりとかするので、はい、えー、こちらも情報修正入れさせてもらってましてレベル123が、えー、5020%っていう倍率だったんですけど 10%20%30% に、えー、情報修正しておりますはい、はい、もうレベル12が結構体感的にも薄かったりとかして、ねはい、ちょっと位置を積む意味があんまないなとかそうですね ていうところもちょっと体感的に上げたいなと、はい、例えばその技術体制とかだと、まあ、100%ならないっていうところが、まあ、一一つの区切りにはなってくるんですけどそこ、ねはいから1個下がったのが60%だとちょっとあんまりこう、あんまり体感がないそうですねバランス的に選ぶ、選択肢にならなかったので上げさせていただきました。 期限ジャンプ攻撃が強化される、えー、とこちらが1.1倍から1.3倍に、はいえー、上げておりますシリーズスキルになるんですが、えー、と属性武器の有用性を上げたいというところの意図で強化されているのが快進撃の特殊と快進撃の、えー、属性の方が、えー、と全体的に情報修正しておりまして、えーとまあ、代わりになんですが、えー、と無属性強化下方修正させてもらっておりますマスターランク用に全体的にちょっとバランス調整させていただいたものがあり まして、はい、えーと、防御のスキルなんですが、えー、こちらまあ防御力プラスがついていたところを、えーと、倍率がさらに上がるようにしたので、はい、そのマスターランクで防御力の数値がどんどん上がっていくと、ちょっと小さい数字だとあまり効果が得られないようになるので倍率で上がるような形の調整を入れておりますなので、まあ、基本種値がでかければでかいほど恩恵がある,、ねはい、ある形に変更しております。はい はい次に砲撃手ですが、えー、とこちらもマスターランクのモンスターに合わせて情報修正を行いました、えー、とレベル1が2が1.1倍1.2倍だったところを1.5倍2倍に、え上げております、はい 次に KO 術ですが、えー、倍率の方上げさせてもらってます、えー、レベル123で1.11.2.3倍という倍率だったんですが、まあ、1個ずつ上げて1.2倍1.3倍1.4倍とレベル123の情報修正を行っております、はい、と同じくスタミナダッシュの方も1.11.2.3倍の倍率を1.2倍1.3倍1.4倍に上げております はい、と次が、えーと、ちょっと名称の変更のご案内になるんですが、はい、えー、綿防止想の知識というスキルなんですけど、うん、こちらをもうちょっとスキルの発動条件っていうところの幅を広げまして、環境利用の知識という形でアイスボーンで登場する新しい草だったりとか、うん、まあ、その辺にアクセスしても効果が得られるスキルに 上げております、はい、でさらにまあ効果の方もアップさせてまして、えー、回復量の方が、えーと、203560回復だったところを508010回復に、えー、情報修正しております、はい、はい、で次に、えーと、クライマーというスキルがございまして、えーまあ、壁ツタに捕まっている時に消費するスタミナが減るというスキルなんですけど、えーまあ、スタミナ消費量が25%軽減だったのを50%に情報修正してますでこれはあのクラッチクローで捕まった時にも効果があるので、はい、 はい、これは力のアクションとかがこのスキルでしやすくなるかなと、はい、マスターランクに合わせてちょっと下方修正を入れているものがありまして挑戦者なんですがアイスボーンの進行で、まあ、より上位版を用意するにあたって、うん、全体的な速度らしをさせてもらってましてレベル2345が下方修正になってますね開始の倍率をちょっと下がる形の下方修正になってまして えーとまあ、さらにその上位版で、えーと、ワールド時の開始率以上のおスキルが発動するようになっております足されてる感じですか、ね、そうですねはい上にレベルが2つとされておりまして、はい えー、調整を入れさせてもらっております、はい、回心率に関しての使用のスキルの調整のお話になるんですが、はい、弱点特攻のスキルを下方修正させてもらってます、えーと、弱点特攻が、えー、ま弱点部位に攻撃を当てることで、ま50%っていうかなり大きな数値が入っておりましてちょっと他の、えーと、会心スキルが候補に上がってこないという状況が発生してましたので、えー、弱点特攻の方を下げさせていた ただきまして、えーと、見切りスキルの方を上げる形の調整を行いました弱点特攻の方が、えー、もともとレベル 115%2 が30%レベル3が50%だったところを、えー、10%15%30% と下方修正入れておりまして、えー、ちょっと仕様変更になるんですが、えーと、とクラッチクローを使って肉質を軟化させた部位に関してはさらに追加で、うん、えー、プラス20%。はい レベル3に関してはそうですね元の50%になると、はい、いう形の仕様変更を入れております、うん、レベル12に関しては傷がついていれば、えレベル1だとプラス5、でレベル2だとプラス15と、元の回心率に戻るような形の仕様を入れさせていただいております。はい はい、で見切りの方は、えー、レベル7までありまして、えー、3、6、10、15、20、25、30という上がり方だったんですが5、10、15、20、25、30、40という形の上がり方に変更しております、はい、量変更のスキルの共有になります、はいはい、ものによって下方修正とも捉えてしまうかもしれないんですが、えーと、火事馬力というスキルがありまして相手以下に体力がなると攻撃力と防御力に倍率がかかるという スキルになるんですがちょっとコンセプトに立ち返りまして、えーと、と事力というもの自体が、えーとえー、生存性を高めるスキルとして機能させたいなというところがあったので攻撃力倍率よりも防御力が上がるところにシフトした形の仕様変更を入れております。体力は減れば減るほど そうですね、防御力が上がっていくという形で、はい、えーと、もちろん攻撃力も上がるんですけど、まあ、今までレベル5で1.3倍上がってたところが、えー、攻撃力が1.15倍ぐらいのちょっと抑え方にさせてもらっておりまして、でとはいえ、えっと、このスキルっていうのがあのタイムアタックとかをされる方が結構重要に使われてたあスキルっていうことはあの理解してますので、えーと、今後のアップデートとかで、えー、その体力のリスクっていうところを攻撃力に転換するような、えー、スキルっていうのも今検討しておりますので、はい、はい、タイムアタックを される方はちょっとそちらをお待ちいただく形になるかなと、はい、紙そば適用のスキルがあの雪深いところにも適用されるような形の変更をしております、はい、不屈の方が今までが探索でこう2回死んでしまった後はずっと効果がかかり続けていたので上限の時間をちょっと切らせていただきまして、はい、発動性能は変わらず、えー、効果時間が50分、まあ、1クエ分1クエ、はい、普通のあのクエストであれば、ほぼ問題ない、はい、体感変わらずに、 使っているかなと思います、はい、渾身の方が仕様変更がありましてスタミナマックス状態を維持することで回心率が上がるというスキルなんですけど1時間と,、えーと、効果時間っていうところを調整入れてます。えーと、とっていうのがあの手数系の武器に関して言うと、えー、1回こう一振りしただけでその効果が得られなくなってしまうので、えー、ちょっとまああんま有効じゃないなと いうところで効果時間を若干伸ばす対応を入れてるので、手数武器の人もこのスキルを使っていただけるような形に調整させてもらってます、会心率に変更はございません、はい、最後がヒルミ軽減というスキルなんですが、えー、とこちらの総中ンでエキスを集めた時に発動するやつとの両立がなかったので、そちらにも意味があるように、はいはいえー、してますはい プレイヤーの方にも影響の強い相違があると思うんですけど、はい、まあ、相違周りも少し、えー、ね、調整入れてますので、はい、えー、そのあたり、えー、ちょっと説明させてもらいます、はい、はい、まず、えー、転身の相違なんですが、えーと、仕様変更の方入れさせてもらっておりますもともとは、えー、効果時間90秒でクールタイム300秒という形で、まあ、90秒間、えーと、とモンスターの攻撃をまあ無効化する形の相違になってるんですけど、えーと今回ちょっと仕様の変更をさせていただきまして えーと、モンスターの攻撃を食らう 、えーと、回避が発動するたんびに発動時間をちょっと短く縮めるような形の仕様変更を入れております効果時間は120秒に延長させてもらってましてクールタイムは変更なしで300秒で一発攻撃を受けるごとに20秒マイナスするという形の仕様が入ってますので、はい、5回ぐらいは、えー、5 <laughs> 回ぐらいは5回ぐらいはいける形の性能は担保しております、はいはい、不意に食らう攻撃とかをねそうですね、えーまあ、フォローしたいっていう えー、使用のもと、えー、実装している装備なんですけど、はい、まあ、ちょっと,、えー、ともうほぼ無敵時間のような形で運用されている部分に、えー、少し えー、調整をさせていただいております、はい、少しだけゲーム性を持たせていただいております、ねはい、次に、えーと、滑走の相違なんですが、えー、こちらちょっとクールタイムが長くて使いにくいというところがありましたので、えー、210秒から120秒に、はい、短縮させていただいております、はい、次が、えーと、アサシンの相違なんですがモンスター未発見の状態で、えー、空中にいる時に攻撃を当てると、えー、落下ダウンを取れてたんですけど、えーと、ひるみに変更させてもらいました、はい、ちょっと性能が強すぎるというところがあり りましたので仕様の変更を入れております、はい、ダメージを食らうと抜ける系の装違があるんですが、まあ、それがちょっと本当にわずかなスリップダメージとかでも抜けてしまってたので、はい、例えば長髪の装違が正気ダメージで抜けたりとかっていうことがあったのでその辺は脱げない形に変更しております、はい モンスターハンターワールドの方まだ遊ばれてる方ももちろんいると思うんですけどその進行の中で痕跡を集める状況があると思うんですけどちょっとそこで集める量っていうのを緩和させてもらってますので、えー、進行しやすくなるかなと、はい、レベルが上がりやすくなってる感じですかねはい、はい、アクシデントスタートの方をちょっと仕様変更入れさせてもらっておりまして、はい、アクシデントスタートが発生した場合は、えーと、対象のモンスターがいるエリアか、えーと、とちょっとレアなポップあるエリアのどちらかに落ちるっていう形になっております、はい おります、はい、このワールドからそうですねはい変更しております、 マルチプレイ後に出る貢献度の方も、えーと、ちょっと仕様の変更してまして、はい、えーと、自分の行った行動がそのまま反映されるような形の貢献度にしております、はい、はい、次はモンスターについてですね、まあ、一部ちょっと仕様を、えー、調整している部分がありますのでそでね、その辺をちょっと説明させてもらいます。はい、えーと、モンスターに関係するところの、えー、と変更箇所のお話をいたします。エリア外から、えー、と遠く離れた状態でモンスター攻撃するっていうことが一部できた た場所がありましたので、えーと、そこをちょっと塞がせてもらっております、えーとエリア外から遠く離れた状態でモンスターにダメージを与えにくく、 調整を入れさせてもらいました、はい、とモンスターのブレスとかが回復強草とか <laughs> に当たると、はいそえとそこでまあ爆発してしまってちょっとまあ不自然な見た目になっていたので、えー、とすり抜けるようになっております、はい、瀕死の状態で、と巣まで移動したモンスターが、まあ、プレイヤーの近くにいる状態でも寝てしまうっていうところがあ、まあ、ちょっと生態的には不自然だろうというところで、そちらもちょっと変更をさせていただいておりまして、まあ、プレイヤーがついてくると、まあ、その場で戦闘が続行されるという形の仕様 ようになっております、えー、っと寝かしたい場合はちょっと間を置いて、ね、はい、エリアに入ってからちょっと間を置いて入るのが、はいえー、今の仕様になりますね、はい、はい、ブレンド関係といいますか、うん、仲のいいポイポイモンスター、うん、仲とかねはい、はい、に関しては、まあ、お互いの攻撃で、えーと、とひるみにくく調整が入っております、うん、はいはいはい レウストレアが吐き合ってねあそうですね困 <laughs> こともあったので,、そうですね、はい、まあ、なんかお互いに殺しちゃってうような目になったりとかもしてしまうので、はいはい今までちょっと、えーまあ、不具合なんですけど、えーと、スタン中に、えーと、基本的にはスタン値がたまらないような形にしてたんですが、まあ、一部ちょっと細かい場所で、えー、たまるっていう状況があったので、まあ、そこをちょっと塞がせてもらいました、はい、体感的にはそんなに変わらないところだとは思わんなすけど、はいまあ、ちょっと一部そういう修正を入れてますね入れております、はい、会場 の時に、えーと、マルチプレイだとちょっとモンスターが怒りやすくなっていたっていう、まあ、こちらも不具合なんですけど怒りやすくなる部分があったので、えーと、修正しておりますなので、えーと、ワールドに比べてマルチプレイでも怒りづらくなっております、はいはい、 で、えーと、一部のちょっとガードが困難な方向指定が入っていた部分を方向指定なくしてしまったので、はい、えーと、ガードしやすく、はい、修正入れております、はい、先ほどのそのレイヤーとかレースとか、まあ、フレンド関係っていうに関係しているモンスターが、はい、まあ、結構頻繁に合流してたんですけどちょっと合流確率調整して下げさせてもらってるのでードと比べると合流しにくくはなってますまあそれでも呼ばれたら来るんですけど、はい <laughs> まあね、どっちかがひるんだスすぐ来るみたいなのが、ね、結構あったんで、はいモンスターの見た目の のお話になるんですけど、えー、ワールドの方では傷が白い ケバケバした形になったりとかする表現っていうのをクラッチクローを使う時の肉質のなんかの表現に変更させてもらってるので、えーとまあ、そういう点でちょっと仕様が変わっておりますとそうですねなので基本傷がついてたら、えー、と肉質が変わってるとそうですねいった感じで、えー、捉えておいていただいたらいいかなと思います、はい、はい、最後にちょっとこれはあの会上位の方には直接関係ないんですがマスターランクの方でちょっと仕様が変更されておりますというところのお話なんですけど、はいはい、えーと、と先行 の方が、はい、えと、仕様変更しております、はい、今まではあの回数で何回以上かけるともう効かないみたいな切り方をしてたんですけど、はい、まあ、ちょっとゲームとしてそれはあ、まあ、広がりが、うん、あ減っちゃうので、えっと、クールタイムを設けてまして、えっと、1回先行を与えると、まあ、次効くようになるまでに、えー、ちょっと時間を取らせてもらって、まあ、その代わりこう 何回でも聞か聞くような形の、はい、仕様に変更してますなので、まあ、ちょっと飛んでどうしようもない時にバッて使ってもらって、はい、まあ、そこはましばらくやり取りして、まちょっとフブタイムが明けたらまた先行を使ってっていうような形の変更を入れさせていただきました。例えばレウスとかだったら最初はあの空中で先行しても落ちてくれるところが、ね、まあ徐々に 体勢をつけていくので、はい、先行しても落ちなくなって、まあ、その場で空中でとどまってるっていうような形になる一旦はなるんですけど、はい、まあ、時間とともに体勢がどんどん減っていくのでまた治療になるといった感じの調整になってるという感じですね。はい 今度は施設とか、まあ、オプションとか、はい、ちょっと全体に関わる、ね、えー、細かい調整範囲のことをちょっと紹介させてもらいます。はい、お話しいたします、はい、クエストの戻り先、えーと、自分がそのクエストを受けた場所に戻るのか、えーと、セリエナに戻るのかアステラに戻るのかみたいなところをオプションで設定できるようにしてます。はい、えーと、アップディスプレイ周りですね変更オプションを拡張しています。はいでまあ、それに合わせてオプション関係なんですけど、あの起動設定だったりとか、うん、その辺の設定も変更で 益を場所増えてますんで、はい、えー、ご確認いただければなと思います、ね、軌道に関しては少しあの見え方が変わっておりまして今まではこう輝度を上げていくとどんどん白く画面がなっていったのをちょっとあの色味をちゃんと残したまま、えー、明るくなっていくっていう方に少しあの内容を調整してますので若干今までとあの輝度を上げていった時の見え方が変わるっていうことは ありえますので、はい、ご注意ください、はい、色覚特性を持たれている方に向けて、はい、えーと、色覚特性のサポートオプションをつけております細部までしっかりサポートしきれてない部分あるんですけど、うん、今までよりだいぶあの見え方が、はいはい、えー、プレイしやすいような形になっているかなと思いますのでご確認いただければと思います、そうですね、まあ、ある一定の色味がちょっと苦手な方々がちょっとあの調整していただければ、まあ、色味でこう記号を持たしている部分が見えやすく なると思いますので、はい、シルベムシにカメラが勝手に追従しちゃう部分のオンオフ機能を追加してます。でまあ、合わせてまあカメラの速度だったりとか、うん、えー、とタイプだったりとかっていうのも、えー、と拡張してますので、ご確認いただければと思います。すごいスピードのやつが追加されてるんですよね。そうですね。みなぎる速さ <laughs> で、はい、この名前もっぽいですよね。そうですね。みなぎる速さ。はい、あのー、開発スタッフがつけてた名前をそのまま採用させてもらいました。はい、はい これに慣れちゃうとこれが一番いいっていう人が、はい、結構話は聞いております。 <laughs> プレイヤーのシルエットがモンスターの反対側に入っちゃうと、まあ、カメラから見えにくかったりとかで自分の立ち位置が分かりにくかったりとかする部分があったので、えとシルエットが透過する、オプション設定追加してますので、まあ、使ってみたい方はオプションの方で設定していただければ、はいあのちょっとグレーな影みたいなものがね、こう透けて見えるようになってますんで。 はい試してみてください。はい、狩猟笛なんですけど、えーと、ノ納ト中もあの楽譜が出る出ないの設定ができるようにしてますので、えー、そちらもあの狩猟笛使われる方はご活用いただければなと思います。はいはい、ジェスチャーとはちょっと別に、えーと、今回ビューモードっていうのが追加されたので、えーと、スクリーンショットをたくさん撮ってほしいなというところで、えー、とポーズセットというポーズを連続で再生して撮影するときにちょっとまあそういう決め絵を作れるみたいな要素が追加 追加されておりますジェスチャーとはちょっと違うあのポーズだけを取るようなものなので、ねはい、ある1個の項目を連続すると4つぐらいのポーズをこういろいろ変わりながらやってくれるので、自分のお気に入りのポーズをプッて合わせて U モードでちょっと眺めてもらったり、ね、みんなでポーズ決めたりすると、まあ、いい絵が撮れるんじゃないかな、はい いう感じですかね。はい、はい、合わせてあのジェスチャーとスタンプの方もいくつか追加してますので、お確認いただければと思います。はい、まあお供も一緒に、えー、やってくれるので、ね、はい、そのあたりもみんなで絵になると思います。キャラメイクの部分なんですけど、えっ、ー、とマイハウスとかであのあんたの身だしなみの変更みたいな項目からえっ、ー、とまあ自分のキャラクターをえっ、ー、と数値化して一覧化する機能を用意してますんで。 まあ、あの自分のキャラはこんな数値だよみたいなのをまあやり取りしてもらってそこから自分なりにカスタムしたりとかっていうようなことがしやすくなっているかなと。あの上手にねこうキャラメイクされてる方の、はい、真似したくても、そうですね、目合わせしないといけなかったりするのでまあ、そういうのも数字を100%コピーすれば、まあ、その顔は、え再現できますので、ね、お互い情報交換し合ったりとかして、えー、メイクしてもらえたらなという感じですね。はい プレイヤー名のカラーっていうのが、えーと、ハンターランクによっていろいろカラーが変わってたんですけど、表示される場所によってちょっとルールが不統一だった部分があったので、今回そこちょっと統一させてもらってるので、ちょっとハンターの表示ネームのカラーが、えー、変更になっている箇所があるのでご注意くださいと、はい、いや切れ味ゲージの表示周りをちょっと変更させていただいておりまして、こちらもあの気づいていただいた方いるんですけど、えーと、匠をつけた時にどのくらい伸びるのかっていうのがこう、えーと、切れ味ゲージの下の方にうっすらちょっと追加されてるような な形になるので大体まあその武器の えー、将来性が見える、ね、ポテンシャルがちょっと分かるような形になっております、はいまあ、何色にどう伸びていくかみたいなのがちょっと分かりにくかった部分がちょっと分かると、はい、今まであのハンターの身だしなみチケットっていうのを、まあ、販売させてもらったんですけど、はい、えー、まあ、ハンターだけではなくお供の身だしなみも変更できるチケットっていうのを今回ご用意する予定でございます、はい、でただあの1点あの名前だけはちょっと変更できないので、そこだけご注意いただければと思います、これはハンターもお供もそうですね、えー、名前 は変更できませんと。はい、はい、これはあのアイスボーンのストーリーの進行に入ってからの話になっちゃうんですけど、えーと、装備ボックスと、えー、装備枚セットでお供の装備ボックスの方の最大上限増やしておりますので、はい、結構増やしてるかなり増やして、はい、今回もらいましたかなり、はい、十分な量は十分な量は出てと思いかなと、 <laughs> はい、思います。はい 装備前セットの方に、えーと、重ね着装備も登録することができるように変更しております今までは重ね着は別だったので、ね、あの登録できなかったんですけども、はい、もう重ね着も合わせて登録ができるようにな で、えーとまあ、合わせて登録できるのとあとカラーの設定も個別で、はいはいえー、登録できますので、えー、普通の装備と重ね着とでこの色とこの色みたいな感じの登録が可能になっております今までは装備の設定に依存して重ね着の方に色が決まっちゃってたんで、はい ことが別にできますよ、はい、別にできるようになっております、ねはい、これちょっとご注意いただきたいとこなんですが、えーと、重ね着の生産の方が今回あの加工屋の方に変更になってますのでそうですね、はい調査資源管理所ではなく加工屋の方で、えーと、重ね着の方を生産していただく形になります、はい、プレビューも見れますしねそうですね、今までは依頼を受けるっていう依頼をクリアするっていう形で入手してたのでちょっと見た目が入手するまで分からなかったりしてたんですけども、えーと、と今回は、まあ、プレビューで見た目も確認しながら えー、生産することができます、はいまあ、ちょっと細かいところなんですが、えーとまあ、生産したことのある墓石の方にはチェックマークがつくようになったので、はい、えー、と5石のレベルを上げていくとそのこれ作ったかな作ってないかなっていうのを学校なんで分かりにくかったんですけどそれがまあ今回分かるようにしております、はい、装備変更のサブメニューを追加しておりまして、えー、お供とプレイヤーの変更ができるようになってますなのであのお供の装備変更も加古山方でできるようになっております、はいはい 研究基地という拠点が、えー、とあったと思うんですけど、えー、とあちらの方にま加工屋がちょっとなかったりとか、調査資源管理所がなかったりとかで、まあ、拠点として扱いにくい部分があったんでワールドの方の一定の進行以降から、はい、えー、まあ、ちょっとお使いという形になるんですけど加工屋の使いみたいな人が来て武器防具が作れたりとかバウンティーの管理ができたりとかっていう形の NPC を追加しております研究基地をベースにクッスに行ったりっていうのも多少はしやすく、はい、はい なりますね。はい、はい で、えー、ハンターノート生態研究所もそうなんですけど、はい、今回ちょっとあのモンスターがわっと増えましたんで、はいはい、えー、1個の項目にまとまってるとちょっと検索がしづらいだろうというところで、ねはい、ハンターノートと生態研究所の方を大型モンスター小型モンスター環境生物って形入り口を分けさせてもらってますので変更点ご注意いただければと思います、はい、ちょっと今まであったところと別のところになってしまってるかもしれないんでそうですね、はい、確認してみてください、はいえーと、調査クエスト関連なんですが、えーと、と受注書の の方に危険度の表示を追加しました、はいはいまあ、今まで危険度によってちょっとあ一部あの報酬が変化するものがあったので、はい、危険度を、えー、まあ表示することで、まあ、どのぐらいの危険度のモンスターかというのが分かると 感じですね。はい、はい、調査クエストの管理のリストの方にも、えーと、特別報酬枠がどんなものなのかというのが分かる表示を追加しております。はい、えー、登録済みの調査クエストを残して、えーと、他の全ての調査クエストを削除するという機能を追加しております。はい、調査クエストの、えー、星可能数登録可能数の方も拡張させていただいております。はい環境生物の方にも、えーと、サイズが入るようになりました、はい、はいはい、でまあ金環サイズの環境生物がいたりとか、はい、いろんなことを のまあ、環境生物を取っていただければ <laughs> その辺なかなかのあの、 <laughs> えー、そんなにあのたくさん環境生物を取れっていうトロフィーは用意してないのではい、はいはい、一応まあ関係するトロフィーはあるんですけど、はい、まあ、ある一定の金管を揃えるとトロフィーがもらえる。はい、はい、はい トレーニングエリアの方であの体験版の方をプレイしていただいた方はもうご存知かもしれないんですが、えーと、4段目、うん、プレイヤー側が与えたダメージというのが表示されるようにしておりますスリンガーダウンスリンガーの球とかも、えーと、トレーニングエリアで拾えるようにしておりますので、はい、効果とかが分かりにくい球とかがあったので、はい、まあ、その辺もトレーニングエリアで試していただけるようにしております、はい、アイテム販売価格に変更を入れさせていただきました生命の大本陣ってちょっと別の、えーと効果の高い えー、アイテムが出てきたところもありまして、えーと、生命の粉塵の方の売却価格を310から190に変更させていただいております。はいはいえーと、ロビーセッション周りですね、えーと、とネットワークのマルチプレイのロビーセッション周りもいくつか回収入れておりまして、はい えー、募集部の設定可能数を、まあ、1枠から2枠に増やさせてもらったのと検索のバリエーションとかも追加させてもらってましてあと部屋番号の方が、えーと、12桁がドンって出てたのでちょっと分かりにくかったところがあるんであの4桁4桁4桁って言の。結局12 <laughs> 桁入れないと <laughs> なんですけど、まあ、もうどうしようもなかったんで見やすい、まあ、多少は見やすくなるからと、はい、お便りさせてもらっております、はい、ラブインボーナスの受け取り時間がちょっと変 変更になっております。はい、ねはい、えっ、ー、と、ワルノの方では日本時間の朝4時だったんですが、全世界合わせる形になりまして、うん、えー、日本時間の朝9時に変更されておりますので、はいはい、ご注意ください。はい、9月の6日からになります。はい。一部ですけど、まあ主だったものを紹介させていただきました。はい、まあ細かいところはまだ公式の方に上げさせてもらおうと思うので、えー、また細かいところを追いかけてもらえればと思っております。 6月の、えー、ベータテストを、はいえー、踏まえてですね、まあ、たくさんの方に遊んでいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、でいろんな、えー、フィードバック、えー、いただきまして、えーまあ、その中でちょっと一部、えー、ね、非常にあの声の大きかった部分っていうのを、はい、えーまあ、こちらでも十分に、えー、吟味させていただいて、はい、えー、ちょっと調整の方を入れようかなと思っております。はい ます。はい、はい、えっ、ー、とまあガンランスの新アクション周りなんですが、えっ、ー、とこちらがちょっと開発側が意図したように機能していない部分が見られましたので、えー、まあ皆さんのえー、ご意見しっかりと聞かせていただきまして、えー、再度ちょっと調整を入れようかなということを今検討しております。はい、はいはい、まあ、使いやすく今かなり、えー、まあプレイヤー班がね、はいえー、頑張って慎重にやっておりますので、 <laughs> 頑張って調整しておりますので、はい、はい、 でこれは製品版では、はい、えー、っと発売日当日の、はい、えー、アップデートで、はい、アップデートで、はいはい、えー、っとバージョンアップされますので、はい、はい、期待をしていてください。はい、えー、と以上でアイスボーンが、えー、発売された以降ですね、はい、えー、とまあワールドの方にもと修正がかかる、えー、項目を、はい、えー、一部、えー、紹介させていただきました。はい 細かいところは全てではなくて、えー、と細かいところを全て公式の方にも、え上がってますので、えまあ、どういったところに、え調整修正が入ってるかっていうのを、えまた確認していただけたらなと思います。それではここで商品ラインナップのおさらいをさせていただきますモンスターハンターワールドアイスボーンは2019年9月の6日金曜日 全世界同時発売となっておりますすでにモンスターハンターワールドをお持ちの方はこちらの商品をストアでご予約いただくことで発売日からアイスボーンをお楽しみいただけますこれからゲームを始める方はゲーム本編とアイスボーンがセットになったマスターエディションがおすすめですご予約はお近くのお店にお問い合わせくださいさらに重ね着装備やジェスチャースタンプマイハウスの家具などが含まれる デラックスキットがセットになったデジタルデラックスも予約受付中ですこれらの商品ラインナップの全てはご予約または早期にご購入いただくことで限定特典「ゆくもの」シリーズの重ね着装備を手に入れることができます商品ラインナップの詳しい情報は公式サイトをご覧ください アイスボーンのクエストを遊んでいただくにはですねモンスターハンターワールドのエンディングを迎えてですねハンターランク16以上になっていただいておく必要があるんですが、えー、まだですねアイスボーン発売日のタイミングでですね、まあ、エンディングを迎えてない方もおられると思います、えー、そういう方にですねおすすめする装備をご紹介しますガーディアンシリーズという装備なんですけども生存に系にしっかり振られたスキルが実装されてましてで防御力もかなり使えるランク帯では高い こういう風になってましてしっかりと鎧玉で強化していってもらえればワールドの進行の結構終盤近くくらいまではあのしっかりと、えー、使える防具になってますんでこれを使ってワールドを駆け上がっていただくういうことができるかなとマスタラン遊んでるユーザーさんと合流できるような形で使ってもらえればなと思っております。 お助け報酬枠というのを、まあ、1枠なんですけど、えー、作ってますマスターランクのユーザーだったら、えー、上位ランク下位ランクで上位ランクのユーザーさんだったら、えー、下位ランクのユーザーを助けられる側が受注したクエストを一緒に受けることで、えー、と1枠なんですけど専用の報酬が出る枠を追加してます助ける側のランク帯に合った えー、報酬がもらえるような仕組みになってますですのでぜひ、あのー、上のランク帯の方もですねいろんなプレイヤーのことの手助けをしていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、えー、またですね初心者のサポートをたくさんすることによってトロフィーも 獲得できるんですね。そうですね、はい、えっ、ー、とアイスボーンにアップデートされたユーザーさんであれば、えっ、ー、と専用のトロフィーが手に入るようになってます。で、えっ、ー、とまあそのトロフィーとですね紐づく形でチャームという性能はないんですけど武器にちょっと飾れるひらひら舞うものだったりとかっていうのを助けることで手に入ると。 えー、チャームの方は他にも入手する場所があるんですねはいお助けだけではなくて、えーと、ゲームを進めていくことで手に入るチャームもありますしその条件が揃ったら囲いに行ってもらえれば囲いの方でチャーム作ってつけてっていうことができるようになります結構バリエーションも豊富なんで、個性出しに使ってもらえればなと思っております、はい、えー、今回の映像は、えー、以上になりますが皆さんいかがだったでしょうか、えー、これからの情報にもご期待ください えー、それでは最後はいつもの挨拶で締めたいと思いますいきますはい、はい、人狩り行こうぜ